Sehat? Alhamdulillah. Waduh. Lagi baca buku apa ini, Wak? Buku ini luar biasa. Buku Lapan Misteri Duit. Lapan Misteri Duit. Boleh boleh lihat, Bang? Luar biasa. Halo teman-teman calon juragan, kembali lagi ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan. Kebetulan lagi silaturahim dengan abang siapa bang? Aljus. Bang Aljus. Bang Aljus ini telah membaca habis buku Misteri Duit. Jadi saya penasaran. Jadi teman-teman, mari kita ulik dari penjelasan beliau. Halo teman-teman, <clears throat> eh, Ramadan penasaran nih. Ini ada 8 kunci bang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi mari kita eh, bertanya kepada Bang Aljus bagaimana beliau bisa memaparkan isi dari buku ini ya silahkan bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian saya sudah membaca buku ini ini buku 8 misteri duit dari seorang penulis buku pengusaha dan juga motivator kenamaan Indonesia bernama Dedi Hartono. Teman-teman, misteri duit yang pertama adalah kompas kehidupan. Anda akan Anda akan belajar bagaimana membangun impian Anda. Di dalam buku ini, penulis punya impian yang besar sekali. Buku misteri duit, misteri yang kedua adalah efek kausalitas kita akan belajar bagaimana penyebab dari sukses dan gagal, kaya dan miskin. Dan kita akan belajar nanti juga bagaimana kita melangitkan impian kita. Misteri ketiga dari buku Misteri Duit, 8 Misteri Duit adalah bebas finansial. Kita akan mendapatkan ilmu bebas secara keuangan. Mungkin kita belajar bagaimana mendapatkan penghasilan aktif, pasif, tetapi ada yang lebih luar biasa bagaimana bisa mendapatkan penghasilan masif. Aktif, pasif, dan masif. Dan akan dikupas tuntas belenggu bebas finansial ini oleh penulis. Misteri duit yang keempat adalah rumus kekayaan. Nah, di sini penulis juga menyampaikan faktor X dari kekayaan. Faktor X yang dimaksud adalah bakti kita kepada bidadari, sepasang bidadari. Yang pertama siapa itu? Yaitu adalah ibu kita. Bakti kita kepada orang tua kita dan juga bidadari yang kedua adalah istri kita. Misteri duit yang kelima adalah raja perniagaan. Di dalam buku ini, penulis menyampaikan secara gamblang bagaimana kita bisa menjadi seorang saudagar seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam usia yang relatif muda ia memulai hingga berpuluh tahun untuk menjadi seorang saudagar intinya adalah kalau mau sukses kita harus berniaga atau berbisnis. Misteri duit yang keenam adalah roket akselerasi. Kita bisa menjual lebih cepat, lebih banyak, dan lebih mahal. Nah, kita akan belajar menggunakan media online dan tips-tipsnya dibahas di dalam buku ini secara rinci dan juga kita tidak mengesampingkan bagaimana interaksi secara offline atau bertemu dengan orang. Bisnis juga membutuhkan misteri yang tujuh ketujuh yaitu bangun pasukan. Pak Deddy Duit menjelaskan bagaimana membangun pasukan di dalam bisnisnya. Dan kita akan belajar juga Bagaimana kita membangun pasukan? Salah satunya adalah pasukan emak-emak juga nanti kita akan belajar dan kita lebih cepat menjalankan bisnis kita. Kunci ke-8 adalah adalah kunci kekayaan. Dalam buku 8 misteri duit ini Mr. Daddy Duit itu menjelaskan bagaimana kunci kekayaan dan tidak hanya kaya secara materi tetapi kaya yang penuh kebermanfaatan. Oke teman-teman, tadi sudah disampaikan ringkasan dari Bang Aljus ya tentang misteri duit. <clears throat> Tapi saya masih penasaran nih Bang ya. Ini ada bab pertama yaitu kompas kehidupan Bang ya. ya. Ini maksudnya seperti apa ini Bang, kompas kehidupan? Ya, dulu uh, penulis hmm. menjalankan usaha berbagai yeah. macam usaha. Oke. Okay. Dia dari muda hmm. sampai dia memutuskan untuk sukses luar biasa, yeah. mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Hmm. Dan ia menjelaskan juga apa-apa saja yang dia jalankan hmm. usaha berbagai macam tadi. Hmm. Jadi misalnya gini bang, teman-teman pengen mengamalkan atau melaksanakan tentang kompas kehidupan, apa yang harus dia lakukan gitu bang? Ya. Di kompas kehidupan ini, ya. tentu orang harus me mencari hmm. core desire-nya. Ya. ya. Apa impiannya? Ya. Kemudian dia fokus kepada yang ia impikan tadi. Oke, okay, siap. Jadi teman-teman, kita setiap kita harus memiliki mimpi bang ya. Ya. ya mimpi yang akan kita capai. Oke yang kedua ini ada misteri efek kausalitas. Ini maksudnya apa nih bang? Ya. Efek kausalitas itu ya. di antaranya adalah hmm. uh, efek penyebab ya. <clears throat> dari uh, pekerjaan yang dilakukan hmm. sebelum uh, dalam memutuskan fokus dalam sebuah usaha. Oke. Okay. Boleh jadi ia punya uh, pekerjaan yang yeah. mungkin tidak berkah begitu, mm akhirnya itu yang menghambat ia untuk sukses. Oh jadi sukses itu ada faktor yang mempengaruhi bang ya? Yeah. Jadi kalau misalnya kita lebih cepat sukses, maka faktor-faktor ini yang harus kita berbagi lagi biar lebih melejit ya bang ya oke nomor tiga ini ada bebas finansial bang ya jadi saya dengar penjelasannya itu ada income income apa tadi bang ada yang aktif income aktif income pasif income pasif income pasif income. income nah yang ketiga ini yang saya penasaran nih bang baru baru pertama kali kali ya, saya dengar. Iya. Ini kalau aktif income mungkin kita bisa dapat dengan berbisnis atau berusaha atau bekerja. Kalau pasif income mungkin kita bisa jadi investor atau investasi di bidang sesuatu yang ketika ini boleh nggak lebih dijelaskan gitu pak? Ya. passive income itu hmm. boleh nanti kita dapatkan dengan penghasilan yang luar biasa hmm. dari sebuah bisnis yang ideal hmm. dan itu kita akan mendapatkan bayaran sekali kita melakukan tadi kita akan mendapatkan lipatan penghasilan Oke. Okay. Mungkin kalau bisa dipraktikkan kayak seperti jejaring itu bang ya. Iya. Jadi koneksinya lebih, lebih dikuatkan lagi bang ya. Iya. Oke yang keempat ini ada rumus kekayaan nih bang. Jadi teman-teman kalau mau kaya ini ada rumusnya ternyata. Boleh dijelaskan nih bang rumus kekayaan. Iya. Nah di sini Miss uh, Terdedi Duit ini hmm. menyampaikan bisnis yang ideal diantaranya hmm. adalah hmm. bisnis EO mm-hmm. atau event organizer, yeah. kemudian ada bisnis kuliner okay. dan Mr. Dendi juga sudah menjalankan yeah. dan juga satu lagi yang ideal adalah mm-hmm. bisnis suplemen. Mm-hmm. Ya, ya. Oke, okay. ini ada raja perniagaan bang ya. Wah ini bisa jadi raja nih. Jadi gimana nih bang maksudnya raja perniagaan? Iya. Yeah kita yeah. mungkin tidak bisa menjadi seorang raja, okay. tetapi kita bisa menjadi raja dalam perniagaan. Mm -hmm. Ya, yaitu ya kita me, kita memanfaatkan mm-hmm. ilmu mm-hmm. ilmu yang ada pada zaman sekarang, mm-hmm. yaitu media sosial, kemudian tentu kita juga harus menyeimbangkan dengan hubungan dengan orang lain. Oh, berarti Raja Perniagaan ini adalah kita bisa melakukan online dengan menguasai media sosial ya bang ya. ya. Dan lalu ya dengan silaturahim ini bang ya. ya. Jadi silaturahim ketemu orang kita bisa <clears throat> ya, apa namanya ya bisa nambah rezeki kali bang ya. ya. Oke ini ada ah, ini luar biasa nih ada roket akselerasi udah roket akselerasi lagi bang bisa lebih detail dijelaskan gitu bang maksudnya seperti apa artinya adalah hmm. percepatan, percepatan. sukses itu butuh akselerasi sukses itu butuh akselerasi iya. oke okay. percepatan akselerasi artinya hmm. adalah percepatan hmm. roket tentunya hmm. lebih melejit lagi wow. ya. hmm. Gitu. jadi kita harus uh, mengetahui hmm. ilmu sukses ini ilmu sukses ini jadi bagaimana caranya bang biar teman-teman itu biar lebih melejit biar lebih cepat sukses gitu bang? Apa yang harus dilakukan dari materi misteri duit ini bang yang roket akselerasi apa yang harus dilakukan? Iya, iya kita melakukan tindakan-tindakan kecil mm -hmm. yang terus menerus mm -hmm. fokus mm -hmm. itu tidak nyambi nyambi. Mm -hmm. Mister Dedi Duit sangat menyarankan kita untuk action. Mm -hmm. Jadi kita dianjurkan melakukan hal kecil ya. walaupun kecil lakukan terus ya. fokus ya. konsisten konsisten itu rahasianya ini ada misteri tujuh nih bang bangun pasukan nih kalau ya. kata-kata pasukannya agak ngeri juga nih bang ya. ini maksudnya apa seperti apa nih bang bisnis dari kata bahasa Inggris ya. itu business business kalau sendiri okay. itu busy oh. kalau bisnis butuh team. Singkatan dari team, together everyone achieves magnificent. Nah, eh, semua orang akan mendapatkan hal yang luar biasa. Bangun pasukan di sini artinya kita harus punya tim untuk dalam berniaga supaya ini berkaitan dengan raja perniagaan. Oh, jadi artinya berjamaah lebih baik daripada sendiri bang ya luar biasa oke ini ada misteri 8 nih bang kunci kekayaan jadi kalau mau kaya ini ada kuncinya ternyata iya. oke bisa dijelaskan ini bang kunci Anda kekayaan harus membaca buku ini mm -mm. tentunya mm -mm. ambil ilmu yang ada di misteri duit ini mm -mm. kunci kekayaan mm -mm. dengan bisnis yang ideal mm -mm. kita mencari keberkahan mm -mm. kemudian kita melakukan ilmu mm -mm. langit ilmu langit kunci kekayaan di sini mm -mm. kita harus gedor pintu langit mm kita tentu akan lebih dekat kepada sang pencipta kita mm, ternyata sederhana Allah subhanahu wa ta'ala ternyata sederhana ya teman-teman kalau mau kaya ya datangi yang maha kaya gitu ya bang ya kira-kira ya oke terima kasih bang ini luar biasa kita hari ini mendapat ilmu tambahan dari buku Dedi Hartono dan ini sudah diringkas oleh Bang Aljus. Bang Aljus. Terima kasih Bang Aljus. Kasih, uh, untuk terakhir kali Bang, boleh sampaikan untuk rangkuman atau pesan-pesan kepada teman-teman Bang di channel YouTube saya Ramadan. Ya. Oke teman-teman, sebelum menyampaikan rangkuman, silahkan klik subscribe pada channel YouTube ini dan itu gratis. Oke, silakan Bang. Kesimpulan dari buku ini adalah kita akan menemukan bagaimana impian hidup kita. Kemudian kita akan mendapatkan memilih bisnis yang tren pada zaman sekarang ini. Dan kita juga mendapatkan ilmu membangun pasukan yang loyal untuk bisnis, penjualan, dan keuangan kita. Dan kita belajar bagaimana uang bekerja dan juga kita sukses mengantarkan kita kepada kekayaan dikejar-kejar duit dari buku 8 misteri duit ini di efek kausalitas rumus kekayaan bangun pasukan kunci kekayaan roket akselerasi raja perniagaan dan kompas kehidupan dan bebas secara keuangan bebas finansial kita akan bisa pensiun dalam usia 30 tahun. Dalam usia muda, kita akan menemukan impian kita, kita akan belajar membangun pasukan yang loyal dan untuk bisnis kita, keuangan kita, dan kekayaan. Dan kita juga mendapatkan ilmu bagaimana menjual lebih cepat, lebih banyak, dan juga lebih mahal. Silakan amati, tiru, dan praktekan.